Sou menina bonitinha enfeitando a janela. Sou menina bonitinha enfeitando a janela. O meu nome é Rosinha da janela, flor mais bela. O meu nome é Rosinha da janela, flor mais bela. Trago as rosas do jardim com perfume de amor. Trago as rosas do jardim com perfume de amor. O perfume é as bênçãos de Jesus nosso Senhor. O perfume as bênçãos de Jesus nosso Senhor. Vou chegando, vou girando aqui dentro do salão. Vou chegando, vou girando aqui dentro do salão. Com minhas rosas na mão, limpando seu coração. Com minhas rosas na mão, limpando seu coração. É brincando no astral que trabalho com alegria. flores te mostrando minha magia. Sou rosinheira das flores te mostrando minha magia. Sou menina bonitinha enfeitando a janela. Sou menina bonitinha enfeitando a janela. O meu nome é Rosinha da janela, flor mais bela. O meu nome é Rosinha da janela, flor mais bela. Trago as rosas do jardim com perfume de amor. Trago as rosas do jardim com perfume perfume de amor. O perfume é a benção de Jesus nosso Senhor. O perfume é a benção de Jesus nosso Senhor. Vou chegando, vou girando aqui dentro do salão. Vou chegando, vou girando aqui dentro do salão. Com minhas rosas na mão, limpando seu coração. Com minhas rosas na mão, limpando seu coração. É brincando no astral que alegria é brincando no astral Que trabalho com alegria Sou rosinheira das flores te mostrando minha magia Sou rosinheira das flores te mostrando minha magia